Hey guys, welcome to our channel Jiki KE. Ah, na hapa hivi niko na si wanaweza jipiga ma intro. Manzi hapa ni Joshua ama Joka manzi representing alongside Bazuu, Bazuu, Bazuu. Ndio mwenyewe. Bazuu kwani ulilala wapi? Jamani msia weekend tunaelewa bwana, tunaelewa. Hangover jo. Sianze mapema. Hangover. Ah. Uh, today tuko na vitu mingi wase, tunataka tuwachabie vingine ni tunataka tu mtioni manze, namsikilize Today tunaongelea kuhusu high schools. Eh, wazee tumekuwa through high school, tunajua vitu zimego through mapenzi mapenzi. Jama ni aje? Wazee eh, maisha ya high school. Mabodi Wazee bana mimi hata usiongee kwanza. Eh, mambo na Kuna wale wa kuna wale wa masas ma ex wazee. Hebu kwanza tuchapie reality. Eh, brother mimi nimekula ma ex manze. Eh, eh. ma ex zenye nimekula shule. Eh, mimi rada. Eh, ilifika pale bwana manze. Eh. eh unaona sasa ukijoin form form ulikuwa ndio fika form eh, form naharibika eh, eh, unajua kwanza mi nakumbuka inapanda nini nakumbuka nikiwa first year nikiwa nini form 1 wanilibwa nguo zote za chuo kwanza mauniform zote bana ah, alafu hiyo time hiyo time nimeibwa mayoni napigia mzae ntumanishia i think for hiyo one nikiwa form 1 nilinunuliwa uniform karibu mara 20 Buda, kwani wewe ndio ulikuwa ule mdogo kwa shule yenye amani? Alafu sasa kutoka hapo eh. tuja form 2 sasa. Form 2 sasa ndio nilianza sasa kuchanuka. Nilikuwa kumbe unakuta wajamaa wanachukua wanachukua uniform za form 1, wanaenda unakuta form 1 ameanika nguo na anua unavaa unaingia nayo kidato. <laughs> Unarudisha jioni hapo kwa kamba. Unarudisha hapo kwa kamba. Cheki. Ni hiyo design. Hiyo ndio mimi nilishi mpaka form 4 nikamaliza. Mzee tulichokingi naye. Okay. Sasa alikuwa mtaa sasa. <laughs> Ah, eh. eh, anaangalia nyuma mzee, aliokuwa na radaa kitu daro eh? lakini the same lakini jamaa nenye kilevu tunaona anasema ah, ah. yaani hivyo ani alikuwa mwisho kwa klas hata nakumbuka mzuri mido nilimpiga kompi wakati alikuwa nakukopii <laughs> Dogo mzee anaongea ukweli Anakopia hadi jina kwa pepa. Unakumbuka ile mmepewa pepa. Unasoma wiki moja. Mm. Unaona? Eh. Sasa best yako. unasema hivyo eh. kwanza nakumbuka kuna day tulikuwa tume tulikuwa tumejaza ikafika mahali mm. question fulani ikuwa fiti. Sijamaa mm-hmm. akafanya nini? jamaa mmoja akakimbia akaenda kaambia mwalimu. Mm. Swali fulani yuko ah, Sasa unasikia? Huyu jamaa yangu. Huyo jamaa anaenda kuuliza kwa kwa mwalimu swali fulani yuko fiti imani, kumbe jamaa alikuwa ameshajibu amepita hapo, akaamba unasema nini? Kwa nini umekuja? Lakini unacheki, unaona hiyo day usiende blame bana, kuna zingine bana zina react bana, zina shoot unacheki lakini unajua hii incident isheni hapenia bedee nishaienda daro manze nikadanganywa tunajua tu ushashi unaona Eh, tumeenda kwa choo, mnaruhusiwa kupiga ngwashi. Tumeenda hivi kwa choo, tumepiga kawaida eh, hata mimi nilipiga kwanza, nilikuwa mwagaa moshi kwa choo ndani, nachungulie nje. Eh, sasa umetoa disha ya shule, ndio maana sikupata, nikimwaga moshi nje, nachungulia ndani. nachapia reality yako, mimi nikachoma kulu mhm. Kolo kolo. Kolo kolo nikarudi Daro mzee. Eh, sasa ni saa eh, ngapi Ilikuwa exam bana saa nane. Kwanza kumbuka ah, eh. ilikuwa kwanza keba. Eh, budi eh, wallahi. Hiyo yote. Nimeingia Daro. Moja na para na pipa. Nimekaa hivi chini, si ndio hilo? Nimekaa hivi. Angalia pipa bana, nimepewa pipa bana. Inaenda tu hivi bana. Nimekimbia. Eh, mimi eh, bana dadi. Kiololo, kinafanya. Dadi minutes bana nishike hivi fan niandike jina. Inaenda tu hii. Mode akuja kaniuliza rada. Form bana mode hii pepe inaenda hivi. Akaniambia, nikamwambia mimi nataka nichukue hii nipe nyingine. Mzee alichukua hii pepe akanipea nyingine sasa ilikuwa inaenda mbio kuliko <laughs> Ilikuwa inaenda hivi sasa bado umeharibikiwa mbaya. Achana eh, na kolo, lakini hajasema poa. Eh, Sasa niwapeni saa story yangu. Mimi nikiwa hivi shule mm. mamodo alikuwa anajua mimi yule boy, yani mpambo msee eh, mm-hmm. msee si unaona. Mm-hmm. Hiyo ni wakati tuko form 1 form 2. Hey, eh, kafika form 3 oh, umejua madawa, umejua kwanza form 3 ilikuwa class ngori, umejua madole manini Eh, na sio unasoma na mabazenga bana. Eh, wallahi wewe eh, ulikuwa unasoma mabazu. Sasa mabazu bwana mkiangalia msini huko hivi big man. Eh. Eh, eh sawa Oski iko hivi. Mabazu anakuambia ni aje Mori. Wewe ndio dogo wa Daro. Sawa fanya hivyo. Wewe cheza kiwe. Yeah. Tunakuse. Wanaenda wanakuakishia kindo mbali. Na juu huwezi kataa, huwezi kataa. Watakupiga. Wenyewe watakubiti. Ndio ni wabigi wewe. Eh, sasa ukifika kwa daro, wewe sikii sana ya asubuhi, mafuraha uko nazo hivi. Hata uoni. Eh, Modio pale bana kuangalia shangara ndani gani Modio bana. Eh, Modio <laughs> mafuraha asubuhi. Lakini kitu yenye unasoma au radi. Wewe uko tu umekaa hivi, unazenyanga, unacheka, unashangaa. Dada. Hadi machara nakwambia. Eh, Nichachisha tulia. Eh, so, minawambia nawaambia hivi, mkiwa shule bwana, machari pale hivyo mkiwa shule bwana. Eh? madawa kwanza. Kwanza asubuhi na saa nane. Ah, hapo ina dori bwana. Eh? Hakuna kitu ishai happen kwa madawa fiti na hakuna kitu ni dawa fiti. Cheki Kwa pale tu kidato bana. Tusome, tusome, tusome bana mbuku na hakuna siku hizi ingawaje siku hizi wanasemanga ati ati ati if if wapi hapo if you don't read eh watu wenye walifia eh, kwa kio shule ngoja ngoja ngoja ngose elewa ngose ngose ilikuwa triki bana ngose ilikuwa ngose ilikuwa fiti lakini ilikuwa nilikuwa na perform Mungu lakini sasa shida ni kubwa nimesahau kubonga so ilikuwa anasemanga hivi ile kamsema ati punda hata punda ikisoma lakini inafanyaka alibunda soma ah, na jei eh. kwa kazi, si ndio? na donkey never land and still you have Msimange hiyo matari hiyo, mtaribu maneno, mtaharibu maneno pale kwa grao. Naona mimi ndo nipate sasa job yangu hii job, hmm? mm-hmm. unaona mm-hmm. hii job ya ku broadcast manzi iko angi rais eh. Mimi ni haso, nimeingia mtaani mbali mbali, umepiga mahaso, umefanya form 4 bana, kwa kila kitu, umeua masati zako mai zako za kwako, mzaya ameruka na wewe eh! ulikuwa ngumu bana. Na ukija form 1 ulikuwa chepe mbaya. Mimi ulikuwa naambiwanga ukikuja hapa na kitu kama D. Yeah. Eh. Yaani yaani eh, sasa inabidi ukikuja sana, ukienda sana nachezea usiaki. Eh. Chekiana. Wase fanyeni hivi, si tuchop subscribe. Tukiingia pale hivyo kwa kwa mbuku tunakula mbuku, tukiingia grao tunafanya mambo vidi different. So tu subscribe kwa leo, hiyo ndio leo manze, big up more love for today JJKE Comics. Una view, una like na hata comment tujue umependa hii vida. Walai. Thank you.